ねゆかか影狂いのコスプレしたらどうやってみたらじゃあそれでもあれ結構むずいじゃん表情とかああじゃあそのパートはすんちゃんがなんで俺やのそれ暑くない大丈夫 ?10 月20ぐらいがいいかなどうかなあの、まあ、13度って18ぐらい가서이십날타고왔다긴줄같은데도넛집왼쪽에안나와나가만해라 そういう年齢じゃないんだ結構んゼパスタじゃなくてねノゼね誰それうんかわいいわかんないの最近あのスーパー 스트리트そうなのわかんない Yes sir あーおおえー、なんかなん TikTok なのにそれでも知らないのいつ覚えたの腰が柔らかいとね あするまたうんいよねあのこれ見てみるこの子たちらは人じゃないと思う うん、結構まあ俺のスタイルというかさお <laughs> っぱいだけいやおっぱいだけ顔ですけどねそううんちょっとゆかと似てるじゃんどうゆかと誰が大きいと思うその子本当、うん、これどれぐらいこの大きさは1なんだ 回ちゃんと見てみる <laughs> いいねねいいねえ顔見て顔見てどう、うん、いいと思う <laughs> やばいのありますよ あれこれやっでしょゆかゆか大丈夫散らゆたねば <laughs> 俺のスタイル <laughs> 俺のスタイルなんでなんかわかんないねでもおっぱいじゃなくて全体ねはあ <laughs> ついにいいねいいねすごいえー、えー、え <laughs> ちょっとラしようかなうん。 <laughs> あコスプレすごいかわいい、えゆかやってほしいこれすごい何のやつえー、すごい、かわいいゆかもフォローするれフォローしていいうんこれの世界に行きたいんだ本当 <laughs> いらっしゃいませ、それは俺も。これ、ここ、こだったら、なんか、何が一番したい <laughs> あ、これ絶対綺麗やろゆか、語るやつ。 ちょっとなんかいいもう見てていやあ、じゃ俺いや大丈夫だったねこれ大丈夫なったね中身見えんのはダメやろ何じゃない a ブじゃないこういうピュアな子は a ブじゃないコスプレはみんなこういう感じだよすごい牛乳やったらいいか最近いろいろおよーよーっていうかってうよいってうよいどう な何が一番したいえでもエロすぎたいやエロすぎじゃないやつもあるじゃん、うん、あこれは一回やることあるじゃんじゃん萌え <laughs> ちゃんの動画を見るには月2000円ぐらい払わなきゃ高いね <laughs> いやいやその高いって言うのよこんぐらい払えるよよいしょ そういう家もないのあの湯川こういうの見てる男はどうなんじゃんいいよいいの本当に性欲が強い人がそういうことやってたらちょっと低い、うん、でもすんちゃん本当に性欲強くないって分かってるからなんか全然見てもでも俺たまに性欲強い時もあるじゃんうんでもなんか全体的になんか人として性欲そんな強くないじゃんそうやって言わないでよ <laughs> 今今は言わないでよ <laughs> 嫌いになる嫌いにはならんけどじゃじゃんリスペクト <laughs> じゃあ一番こういうの見ちゃダメな人は誰じゃなんかドゥンさん好きな人とか <laughs> でも俺は旦那だけど性欲弱いから見てもいいってこと かりましたありがとうじゃあ2000円で帰ったかまあいいじゃん2000円もういもう u t s o m t i e I n t i n k